Mi nombre es Alexia Madrán, tengo 37 años, soy argentina. Hace tres años, sí, aproximadamente tres años, conocí el beach tenis del cual me enamoré. El año pasado, eh, cuando me entero que Gustavo daba el curso, me inscribí con mucho entusiasmo y la verdad que ahora, después de haberlo realizado, siento un orden en los conocimientos y, aprendí para poder eh, activar la escuela de beach tenis en Río Ceballos, en las Sierras Chicas. Lo súper recomendaría a todos los profesores de educación física, profesores de tenis, profesores de pádel. Si tengo que definirlo con una palabra, es con la palabra claridad.